moltes gràcies, bon dia a tothom. Eh, a mi em sap greu perquè no puc quedar tot el matí i aleshores sé que m'heu allò encaixat una mica ràpid per poder, perquè tinc un altre compromís. Eh, em vau demanar que, que, que expliquéssim una mica quin paper estàvem jugant des de la plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute, membre d'aquesta plataforma, eh, en, el, en, en auditar projectes de grans infraestructures com el canal Sagarra-Garrigues, que és el que, el que em centraré. No? Eh, quan la, la Núria ens va connectar, contactar li vam dir no, no, no tenim ni idea, no hem començat l'auditoria la, encara. No? Eh, però bueno, vam trobar interessant poder compartir les informacions que teníem per veure com és d'important eh, sumar esforços des dels àmbits on esteu treballant temes com el corredor mediterrani, com aquestes grans infraestructures, des d'un punt de vista o ambiental o de mercantilització de béns comuns i la gent que estem treballant els aspectes financers, els aspectes d'acumulació de deutes il·legítims, eh, perquè realment és un mateix, és un mateix procés. No? Eh, des de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute ja fa dos anys ens vam posar al cap la idea de, de començar a fer auditories ciutadanes. Auditories ciutadanes és mirar des de la ciutadania com s'estan acumulant els, els deutes, especialment públics, eh, arreu de l'estat espanyol, però també arreu d'Europa. Existeixen plataformes d'auditoria a França, a Bèlgica, a Itàlia, a, al Regne Unit, a Grècia, a Portugal, a Irlanda estem una mica coordinats també. No? Eh, L'objectiu no és només guanyar arguments i, i guanyar legitimitat a nivell públic per no pagar els deutes il·legítims. Nosaltres entenem que hi ha deutes que acumula, acumulen els estats en nom dels pobles i que no són deutes que nosaltres hauríem d'assumir, que no s'haurien de pagar, eh, i creiem que l'auditoria és una eina per poder evidenciar aquesta realitat dels deutes il·legítims i poder caminar cap a, cap a aquest no pagament, cap a aquest impagament del deute, però també i sobretot llancem el procés d'auditoria per una necessitat de guanyar transparència, la transparència que no ens donen les administracions públiques, l'exigim i l'aconseguim la, nosaltres d'alguna manera, eh, i per entendre com hem arribat a aquesta situació, en el nostre cas, de crisi financera i de crisi del deute. Crec que és molt important que des dels moviments socials, bueno, creiem que és molt important que des dels moviments socials entenguem com funciona aquest sistema a l'hora de poder proposar alternatives. No podem proposar alternatives sobre com governar Barcelona, sobre com eh, gestionar les finances públiques a nivell català, sobre com eh, abordar la qüestió de les grans infraestructures sense entendre com funcionen aquests processos en l'actualitat i sense entendre eh, com es financien aquests processos. I els temes financers sempre se'n escapen i diem, no, no, i això és molt complicat, però eh, si volem proposar alternatives necessitem eh, comprendre com hem arribat fins a aquesta situació. No? <coughs> Òbviament, en el cas de l'estat espanyol, les grans infraestructures eh, tenen un pes molt important a l'hora d'explicar l'increment del deute públic. No? Mm línies de tren d'alta velocitat, aeroports sense cap mena de sentit, eh, etc etc. Això és una constant a tots els països, no és una cosa exclusiva de la locura constructiva de l'estat espanyol. És algú que passa arreu. Els projectes de grans infraestructures es realitzen en base a deute, endeutament, aquí, al Congo, eh, al sud-est asiàtic i Amèrica Llatina. I, els, I el deute acumulat eh, a causa de grans infraestructures inútils, de grans infraestructures al servei del mercat, de grans infraestructures al servei de les empreses que privatitzen els béns comuns, és una constant a tot arreu, des de les, del, complex de preses de, de Inga al, a la República Democràtica del Congo, <coughs> perdoneu, estic una mica constipada eh, i té tossint, eh, fins a, bueno, hi ha moltíssims exemples diguem, de grans infraestructures, no m'estendré arreu del món, que s'han construït en base a endeutament. És molt important que ens fixem en com funcionen les institucions eh, que fins ara eren les protagonistes de finançar, eh, de, de, de donar crèdit per a aquestes grans infraestructures, com el Banc Mundial en els països del sud global o com el Banc Europeu d'Inversions arreu d'Europa. No? Però cada vegada ens trobem més en grans infraestructures finançades a través de crèdit o de mecanismes financers amb els mercats financers i amb els bancs privats. Eh, fet aquesta introducció, i entro ja directament al, al tema, nosaltres fa un any aproximadament vam començar a fer un estudi que es diu Independents d'aquí, eh, dins del marc d'aquest de, procés, aquest debat sobre el procés sobiranista a Catalunya enteníem que faltava un element molt important, que era el tema del deute. I des de la plataforma Auditoria Ciutadana vam veure que no hi havia massa informació sobre el deute de la Generalitat, el deute que estava acumulant la Generalitat de Catalunya. I vam començar eh, a mirar, primer dades públiques, després vam tenir la sort de tenir un filtratge eh, gràcies a la, a la CUP del de, mm, deute banc per banc eh, de la Generalitat el 31 de gener de 2014 i hem pogut tenir una imatge molt certera diguem, de, de a qui devem i per què devem aquest deute. L'informe el podeu trobar, pequeña pausa publicitària, a la pàgina web independentsdequí.cat. Castor. Eh? Castor. Bueno, el castor és otro, perquè és deuda del Estado, però... Eh, en, en el cas de, del deute de la Generalitat, eh, pensàvem trobar informació sobre eh, el deute acumulat per diferents infraestructures com la línia 9 del metro o el canal Segarra-Garrigues. La nostra sorpresa va ser que el deute del sagarra garrigues o el deute explícitament vinculat amb el, Sagarra, amb el canal sagarra garrigues que us explicaré una mica, eh, que és, bueno, jo no molt, però eh, era només de 155 milions d'euros. 155 milions d'euros no és molt per un canal que té un pressupost en nivell català de més de mil milions de, més de mil milions d'euros, vam pensar. Com pot ser esto? I vam començar a mirar. No hem anat molt profundament, però ara us explicaré una mica el que hem trobat. No? <clears throat> Faig una mica de context. l'any 2002 s'anuncia la, la, la intenció d'adjudicar el canal Sagarra-Garrigues, que és un canal... Que bueno, jo, aquesta és la infografia de Mediacat, Eh, em sembla molt il·lustrativa de com, de com és el procés, és un canal... Eh, és, és un dels projectes més grans a nivell d'infraestructures de la, de, de, del govern català, juntament amb el govern espanyol, té una part finançada pel govern espanyol, una part eh, a executar pel govern de la Generalitat eh, és un canal per convertir tota una zona en regadiu, després la gent de Borristes us pot explicar més el, el concepte, eh, però sobretot l'important és que eh, per l'execució diguem de la part catalana, de la part que havia de construir la Generalitat en territori català, eh, la, el pressupost era d'uns 1.000 milions, 1.102 milions d'euros, eh, i es construeix una empresa privada eh, que es diu Aigües del Sagarra Garrigues i se li dona diguem, la licitació per la construcció, el finançament i l'explotació del canal sagarra garrigues Eh, el mètode és conegut i es fa amb, amb les autopistes, per exemple, és l'empresa privada aconsegueix el finançament per poder fer la construcció, però després té 50, 100, 150 anys d'explotació d'aquest negoci, que en aquest cas és vendre aigua als pagesos eh, al regadiu. No? Eh, el tema és bastant complex, però la qüestió fonamental aquí, en, en, en la qüestió del deute, és que eh, Aigua Sagarra-Garrigues, eh, per poder construir mm, tot això, demana un crèdit. Demana un crèdit sindicat, un crèdit sindicat vol dir un crèdit a diferents bancs. Eh, jo les dades que, que hem trobat fins ara és que és un crèdit d'uns 900 milions d'euros, de moment, eh, i és un crèdit privat, un crèdit de bancs privats a una empresa privada. Quin és el, el truco? Per què no surt aquest deute en els comptes del deute de la Generalitat? És un deute avalat per la Generalitat de Catalunya. És a dir, en el moment, i aquí és on hi ha la similitud amb el cas Castor, en el moment en què Aigües Sagarra Garrigues no té negoci o no pot eh, retornar aquest deute és el govern, el govern públic, en aquest cas el govern de la Generalitat, qui ha d'assumir aquest deute. Eh, des de l'any passat ha començat a sorgir diferents informacions que, òbviament, mostren el que era una evidència des del principi, i és que aquest projecte no és viable perquè no parteix de la demanda dels propis pagesos, eh, a més de no ser viable, s'ha multiplicat el seu cost, ara ja no parlen de 1.000 milions, sinó que parlen de gairebé 2.000 milions d'euros, no se sap qui pagarà aquest sobrecost, la Generalitat de Catalunya nega el sobrecost, tot i que existeixen informes filtrats novament d'aquest sobrecost, eh, la part espanyola que gairebé no es diu també l'estem pagant entre tots perquè dels 400 milions, 200 milions és un préstec eh, a l'estat espanyol per construir això que estem, que estem pagant en, en forma de deute públic, el Consorci de Bancs que han prestat tant a l'estat espanyol com eh, a l'aigua Sagarra Garrigues està liderat per un banc molt conegut que és Bankia, que a més és un banc rescatat, per tant un banc que hauria de ser nostre. Com que em queden un minut, eh, crec que l'important és veure aquí com fan servir aquests mecanismes dels mercats financers per amagar eh, un projecte sota la, la lògica del mercat, sota la lògica de, de no, això és viable, es, es financia sense risc de l'administració pública, eh, el mercat proveirà eh, els, diferent, els, els pagesos en aquest cas, quan en realitat, <coughs> perdoneu, eh, eh, sempre és l'Estat que assumeix el risc, són per tant tots i totes els que acabarem pagant. La volta de torca és que l'últim informe, que també s'ha hagut de filtrar, és a dir, totes les informacions són a través d'informacions aconseguides per documents filtrats, eh, és una que ja venien denunciant eh, diferents plataformes des de l'inici, i és que com que el negoci no és viable, el negoci de vendre aigua als regants no és viable, utilitzaran aquesta infraestructura per un trasbassament d'aigua eh, de, de, de l'Ebre cap, a, cap a la zona de Barcelona. No? Eh, és a dir, des del principi és un projecte encobert del trasbassament eh, de l'Ebre cap, a la, cap a la zona metropolitana. Jo ho deixo aquí, simplement dir que nosaltres només hem rascat la superfície, o ni la superfície, o sigui, tot això, eh, aquesta informació l'hem acumulat amb dades que ha tret el, el Sentit Crític, que és un mitjà, un mitjà independent, o el Mediacart, que també fa eh, informacions independents, algun diari mainstream com El País o, o, o el diari.es també ha tret alguna informació, però que al fons de la informació, el tema dels sobrecostos, quins bancs exactament estan implicats, quins són, quines són les condicions de l'aval, això no ho sabem. I que per tant el procés d'auditoria ciutadana és absolutament necessari amb aquest tipus d'infraestructures per treure tota aquesta merda, perdó, que hi ha darrere d'aquestes grans infraestructures. I deixo aquí. Moltíssimes gràcies.